Ben, Presidenta, eu, eh, eu teño claro... A min, por favor, por favor, se me está acabando Silencio, tempo, por favor. E non me deixa desintervir. Ben, a moción, evidentemente, podería eh, te conter moitas máis cousas, pero intentei meter nunha moción moitas resolucións porque teño moi poucas oportunidades de traer iniciativas a este pleno e polo tanto teño que concentralas. En canto á intervención, apoio ao Agradezo o apoio dos grupos e, en canto ao Partido Popular, señor Tellado, é dunha falta de respeto á clase traballadora que empeza a intervención falando de Besteiro, do Partido Socialista e de todo menos da clase traballadora e o que está pasando á clase traballadora que é indignante. Eh? Pero, ademais, Ademais, lle quero decir da súa intervención que non ten nin idea do que é o salario social e a risga e a diferencia entre as dúas cousas. Non ten nin idea. É, dende logo, un analfabeto social. É, señora ademais, Martínez. É, señora eh, Martínez. É unha... Señora inga... Martínez. Sí. Xa lle dixen que non iba a tolerar ninguna descalificación a ningún deputado desta Cámara. Por favor, pregolle que, pregolle que o retire. Por Ven, favor. retiro. A ver, por favor, eu o retiro porque que eu o retire non quere decir que o deixe de ser. E ademais me parece indecente, non tenga a palabra, me parece Martínez. indecente que non se nomeara nada sobre igualdade de xénero. Non fixo ningunha referencia ao dereito tempo, das mulleres Martínez. e dos homes a cobrar o mismo polo mismo traballo e a ter os mismos dereitos de promoción nos postos de traballo. Polo tanto, me parece que Señora vostedes... Martínez, xa non ten tempo. Rematou. Vale. Moitas grazas. Moción do, grupo, moción do Grupo